Ah, esta chola se enamoró de mí mirando mi foto, qué asco. chola de mierda, alguien como yo nunca te va a cachar. chola con chatumar asquerosa, foto negro, gorda hija de perra.